fuiste a ver de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Todos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después de mi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Sacar en tus labios la sed de mi alma y que te tu mujer